Hola, soy Celine Jacquin, soy parte del equipo del Hub eh, Alpha Alfa de América Latina de Humanitarian en OpenStreetMap Team. estoy en la Ciudad de México eh, y pues soy una, una participante de OpenStreetMap México, OpenStreetMap Latam, em, de GeoChicas, una comunidad donde buscamos em, mejorar la diversidad en las comunidades del open source y las comunidades de OpenStreetMap y pues en el hub alfa, es decir, en ese periodo de seis meses lo que estamos buscando es em, experimentar con diferentes tipos de proyectos, diferentes modelos de gobernanza para eh, mejorar em, las formas que tiene HOTS de colaborar en la región, em, aumentar su comprensión de las problemáticas locales, de las formas de colaboración con organizaciones locales y distintas comunidades del mundo open de universidades, de ONGs, de eh, colectivos eh, con diferentes ámbitos que se relacionan con lo humanitario y el desarrollo sustentable. Em, en el próximo em, semestre existirá el hub y ahí pues arrancarán mucho más actividades. Saludos.